қиямет күнінің кіші және үлкен белгілері деген не қиямет күнінің белгілері дегеніміз ол қиямет сағатының басталуынан бұрын орын алатын және оның жақын келгеніне нұсқайтын белгілер олар кіші және үлкен деп екі түрге бөлінеді кіші белгілер басым жағдайда қиямет күнінен ұзақ уақыт бұрын болады әрі олардың арасында болып кеткендері де қайталанатындары да көрініс тапқандары әрі көрініс табуын жалғастырып жатқандары да және осы күнге дейін әлі орын алмағандары бар бірақ олар шындықты жеткізген шыншыл пайғамбарымыз айтып кеткендей болашақта міндетті түрде орын алады ал үлкен белгілеріне келер болсақ олар көрініс табуы қияметтің таяу келгеніне әрі осы ұлы күннің басталуына тым қысқа уақыт қалғанына нұсқайтын ұлы оқиғалар қиямет күнінің кіші белгілері көп әрі олар туралы көптеген сенімді хадистер келген олардан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам елшілікпен жіберілуі оның дүниеден өтуі мұсылмандардың байтул махдисті яғни иерусалимді алуы палестина жеріндегі ғамуастағы оба індетінің орын алуы мал мүліктің асып тасып адамдардың садақаға қажетсіз болуы бүліктердің орын алуы әрі исламның алғашқы дәуірінде орын алған бүліктерден халифа усманның аллах разы болсын өлтірілуі түйе және сыффин шайқастары хауариждердің пайда болуы және әл харра шайқасы әрі құранның жаратылғандығы туралы сөздердің айтылуы өздерін пайғамбар деп жариялаған өтірікшілердің солардың арасында мұсайлима кәззаб пен әл әсуат әл ғансидің шығуы аманаттың бұзылуы әрі оның бұзылуының көрінісінен жұртты басқару ісінің лайықты емес адамдарға берілуі білімнің алынып қойылуы және білімсіздіктің таралуы әрі білімнің алынуы бұл қос сахи жинақтарында келгендей ғалымдардың қайтыс болуымен орын алады зинаның өсімқорлықтың арақ шарап ішудің және музыкалық аспаптардың кең таралуы қойшылардың биік ғимараттар соғуда жарысуы күңнің өз қожайының туы, әрі бұл хадистің мағынасында ғалымдардың сөздері әртүрлі болған ал ибн хажар балалардың ата анаға құрметсіздік көрсетуі көбейе түседі әрі бала өз анасына қожайын күңіне кемсіту және ұрсу мен қарым қатынас жасайтындай қатынас жасайды деген пікірді таңдаған адам өлтірудің көбеюі жер сілкіністерінің көбеюі жер жұтулары тас жаууы және құбыжық бейнелердің пайда болуы киінгені мен жалаңаш жүретін әйелдердің пайда болуы мумин адамның көрген түстерінің шыншыл болуы жалған куәлік берудің және шын куәлікті жасырудың көбеюі әйелдердің санының тым өсуі араб жерлері шалғындар мен өзендерге толуы ефрат өзенінен алтын таудың пайда болуы аңдар мен жансыз заттардың сөйлеуі румдықтардың көбейіп мұсылмандарға қарсы соғысуы және де константинопольдің алынуы ал енді қияметтің үлкен белгілеріне келсек олар туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хузайфадан радиаллаху анх жеткен хадисте хабарлаған әрі олар он олар түтін дәжжәл жануар күннің батыстан шығуы айса ибн мариямның түсуі яжуж және мәжуждің шығуы жердің үш рет шығыста батыста және араб түбегінде ойылып түсуі адамдарды махшарға айдап жинайтын еменнен шығатын от әрі бұл белгілер ізбе із орын алады олардың бірі бой көрсетсе артынан басқалары жалғасады ал олардың келу тәртібі туралы сенімді түрде жеткен шарихи мәтін жоқ бірақ олардың тәртібі және кейбіреулерінің орын алуы туралы білім жалпы шарихи мәтіндерден алынады ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі